Best place in Jaipur so far. Found a gem on my trip to Jaipur. A hidden gem must visit. Architecture of Mughals. An absolute vibe and fabulous taste. Hands down the best galotti kebabs. Only review I have is tempting. ये तो सिर्फ कुछ ही reviews हैं आप भी ना आज की video देखने के बाद इस restaurant के बारे में कुछ ऐसा ही कहने वाले हैं So आइए and indulge in a truly royal feast. मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं मैं आज आप तक लखनऊ का जायका पहुंचाने वाली हूं जयपुर में बैठे बैठे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जयपुर में बैठे बैठे मैं लखनऊ का जायका आप तक कैसे पहुंचा सकती हूं यस yes, मैं आज आपको जहाँ पर लेके आई हूँ ना वो है house on fire ever shine tower Vaishali Nagar Jaipur में सिचुएटेड है हाउस ऑन फायर जैसे ही आप यहाँ स्टेप इन करेंगे you are immediately transported to an era of nawabs and royal grandeur so guys this is house on fire यहाँ पर आपको ऑथेंटिक लखनवी टेस्ट मिलने वाला है फूड का टेस्ट मैं आप तक पहुँचाने से पहले आपको यहाँ का डेकोर दिखा देती हूँ यहाँ की दीवारों पर राजस्थानी फ्लेवर के साथ साथ ट्रेडिशनल मुगल मोटिव्स और पेंटिंग्स भी शोकेस की गई हैं दोपहर 12 बजे से रात डेढ़ बजे तक ओपन रहता है हाउस ऑन फायर एंड यहाँ मोर देन 50 पीपल की सीटिंग कैपेसिटी है फायर की ceiling is embellished with delicate chandeliers यहाँ का ना ओवरऑल एम्बियंस ही मुझे बहुत ही रीगल एंड इनवाइटिंग लगा making it the perfect setting for a memorable dining experience I must say कि हाउस ऑन फायर का स्टाफ भी वेल वर्स्ड है in the art of hospitality अपने गेस्ट का इतने अच्छे से ध्यान रखते हैं इनकी knowledge of the menu and willingness to cater to individual एक ना पर्सनलाइज्ड सा वो टच मिलता है जो भी यहाँ विजिट करता है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा एस्थेटिक इंटीरियर तो मैंने यहाँ का आपको दिखा दिया अब ना मैं जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए एक्साइटेड थी वो थी कि मैंने सुना हुआ था कि यहाँ पर सर्व किए जाते हैं kebabs and aromatic biryanis to velvety kormas मतलब यहाँ की हर dish is crafted with passion and authenticity so I was really very excited for the food और ये है हाउस ऑन फायर की नॉन वेज प्लेटर जिसमें मुझे सर्व किया गया chicken malai tikka tandoori chicken fish tikka mutton shami kebab chapli kebab mutton galouti kebab biryani और तवा मटन बोटी कबाब और इस प्लेटर का प्राइस है रुपीज़ वन थाउजेंड क्योंकि उस दिन मंडे था और मंडे को मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ सो मैं नॉनवेज प्लेटर तो ट्राई नहीं कर पाई हूँ लेकिन इसकी जो खुशबू आ रही थी ना वो इरेजिस्टेबल थी गाइस आई थिंक यहाँ के जो शेफ़ है ना बहुत ही अच्छे से जानते हैं the art of Awadhi cuisines flavourful spices and cooking techniques and this is the veg platter जिसमें मुझे शामी कबाब सर्व किए गए पनीर मलाई टिक्का सर्व किया गया veg galouti paneer tikka and veg biryani serve की गई इस प्लेटर में ना उस दिन सोया चाप मिसिंग था और इस प्लेटर का प्राइस है रुपीज़ सिक्स नाइन्टी गाइस यहाँ की हर डिश मुझे एक ना सेलिब्रेशन लगी फ्लेवर्स की टेक्सचर की अरोमा की लखनऊ के royal heritage and cultural richness को रिफ्लेक्ट करते हुए और मैंने ट्राई किया यहाँ का पनीर बटर मसाला जिसका प्राइस है रुपीज थ्री आप इसकी ग्रेवी की रिचनेस देखिए कलर देखिए मतलब अगर पॉसिबल हो पाता ना कि वीडियो के थ्रू आप तक मैं इसकी खुशबू और टेस्ट पहुंचाती तो मैं पक्का से पहुंचाती सीरियसली और मैंने ट्राई की यहाँ की दाल मखनी जिसका प्राइस भी थ्री फिफ्टी रुपीज़ ही है ओ माय गॉड मतलब वीडियो को मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना और मेरे मुंह में पानी आ रहा है आपको पक्का से जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है जल्दी से जाइए और ट्राई कीजिए यहाँ का खाना और मैंने ट्राई किया यहाँ का मुगलई पराठा जिसका प्राइस है रुपीज़ सिक्सटी मतलब ये जो पराठा मैंने जब खाया ना it was literally melting in my mouth इतना सॉफ्ट था एक साइड से थोड़ा सा क्रंची होता है एक साइड से सॉफ्ट होता है तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था मुगलाई पराठा के साथ इन सारी डिशेज़ का हाउस ऑन फायर की biryani is made with fragrant long grain basmati rice tender meat and a blend of aromatic spices मतलब यहाँ बिरयानी बनाई जाती है जो ट्रेडिशनल दम पुख्त मेथड होता है ना उससे यहाँ के kebabs are just melt in your mouth kebabs हैं गाइस हाउस ऑन फायर ना सच में एक डिलाइटफुल ब्लेंड है of aesthetics and flavours that captures the spirit of Lucknow in all its glory so guys this was my today's blog house on fire में मैं आज आपको लेके आई एंड यहाँ का फूड जैसा मैंने सुना था ना उससे कहीं कहीं कहीं ज़्यादा मुझे टेस्टी लग रहा है एंड आज की जो रिकमेंडेशन है ना मेरी हाउस ऑन फायर की वो कोई एक डिश नहीं है आपको यहाँ पर सब कुछ ट्राई करना चाहिए बिकॉज सब कुछ बहुत ही लाजवाब है मतलब लखनऊ का स्वाद ये समेट के लेके आए हैं जयपुर में और लिटरली सब कुछ बहुत बहुत बहुत सुपर यमी है मैं बिल्कुल भी पार्शल नहीं होना चाहती हूँ मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पे ट्राई करनी चाहिए veg platter non veg platter dal makhani paneer dishes everything is so yum अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ट्यूजडे को कुछ नया कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेके आने वाली हूँ till then stay safe and keep asking your life okay now what